Пия Егермайстер, много правя смярка Билкова отвара от любимата ми марка Изпивам, защото тегера Срещам всяка билка Настроението вдига се усмивка след усмивка Пия егермайстер, много правя смярка Билкова отвара от любимата ми марка Изпивам, защото се егера, усещам всяка билка Настроението вдига се усмивка след усмивка Ето усмивките са на лице С 56 билки егермайстера зове Иска да е яко стана още по-добре Защото ве за всички виждам вдигнатите ви ръце Стела горещи, грешно място, грешни часове Несъмнено това сме ние, ако порязваме мръсни мисли имам Без никакви съмнения И за малко близост, но без лоши намерения Минус 18 градуса създават впечатления с Духаните сменят се с добрите настроения Обичам тези нощи и си правя мощно кефа На дансинга разхождам се, сякаш тук съм шефа Виждам светлините, чувам бита oh, Билки консумирам, чувствам се като елита пи, за да се забавляваш, определяй само имита Да не залиташ и езика да не се приплита Егер егермайстер, много правя смярка Билкова отваря от любимата ми марка Изпивам, защото тегера усещам всяка билка Настроението вдига се усмивка след усмивка